નમસ્કાર તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે ડેટાબેઝમાં કેટલાક ડેટા લખીશું આ કરવા માટે આપણે MySQL ક્વેરી ફંક્શનને ઉપયોગમાં લઈશું હવે તમે અહીં જોશો કે આપણી પાસે રેકોર્ડ છે હું આ ટ્યુટોરીયલ ફરી કરું છું કારણ કે પહેલા આ કામ ન કરતું હતું તો સૌપ્રથમ હું આ ડેટાને રદ કરીશ તો આપણી પાસે એક ખાલી કોષ્ટક છે આ કોષ્ટકમાં આ સમય કોઈ પણ ડેટા નથી આપણે જોશું કે અહીં કંઈ જ નથી અહીં ફક્ત ફિલ્ડોના નામો છે આ સાથે શરૂ કરવા માટે ચાલો આ ઉપર કમેન્ટ કરીએ તેથી રાઇટ સમ ડેટા ત્યારબાદ એક ક્વેરી સુયોજિત કરીશું જે ડેટા લખશે તેથી રાઇટ અને માયસ્કલ ક્વેરી ફંક્શનને ઉપયોગમાં લઈશું આ બરાબર એક પેરામીટર લે છે જે SQL ક્વેરી છે આ કરવા માટે ડેટા દાખલ કરવા માટે ઇન્સર્ટ ટાઇપ કરીશું આપણે ઇન્સર્ટ ઇન્ટો લખીશું આને મોટા અક્ષરોમાં લખવાનું કારણ એ છે કે આ SQL કોડ છે જો હું કંઈ પણ મોટા અક્ષરમાં લખું છું તો તેનો અર્થ એ છે કે તે SQL કોડ છે જો હું નાના અક્ષરોમાં લખું તો તેનો અર્થ એ છે કે તે કોષ્ટક નામ ડેટાબેઝ નામ કે પછી ડેટા જે હું ડેટાબેઝમાં લખી રહી છું તેથી ઇન્સર્ટ ઇનટુ પીપલ કારણ કે આ કોષ્ટક નામ છે ઇન્સર્ટ ઇનટુ પીપલ ત્યારબાદ વેલ્યુઝ અને પછી કૌંસમાં દરેક વેલ્યુ માટે થોડી જગ્યા બનાવીશું તો આપણને 1 2 3 4 5 મળ્યું છે અહીં 5 ફિલ્ડો છે તેથી અહીં ડેટાબેઝના બરાબર 5 ટુકડાઓ લખવાની જરૂર છે આપણને ID first name last name અને નીચે જેન્ડર સુધીની જરૂર છે આ એક અવતરણ ચિહ્ન અંદર અથવા એક અવતરણ ચિહ્ન વાપરીને બનાવવામાં આવ્યું છે જે અલ્પવિરામ દ્વારા અલગ થયેલ છે દ્વિ અવતરણ ચિહ્ન ન વાપરવાનું કારણ એ છે કે આપણે આ અંતમાં મેળવ્યું છે અથવા શરૂઆતમાં અને અહીં સમાપ્ત થાય છે આપણે ID અહીં દાખલ કરવાની જરૂર નથી આગળ ફર્સ્ટ નેમ છે તેથી હું એલેક્સ લખીશ લાસ્ટ નેમ હું ગેરેટ લખીશ જન્મ તારીખ માટે હું એક ડેટ ફંક્શન બનાવીશ જે વેરીએબલ ડેટ સમાન છે હું આ એક ખાસ સ્ટ્રક્ચરમાં રાખીશ આપણે ડેટાબેઝમાંથી જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે એક વેલ્યુ દાખલ કરવા જઈએ છીએ આપણે નીચે સ્ક્રોલ કરીશું અને જોઈશું કે કેલેન્ડર ફંક્શનમાં તારીખો છે તેથી 23 પર ક્લિક કરવાથી આ ફિલ્ડ દ્વારા લેવાયેલ સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકીએ છીએ આ વર્ષ છે લાંબા ફોર્મેટમાં આગળ મહિનો છે અને ત્યારબાદ દિવસ તેથી 2009 2 23 જે 2009 બીજાની 23 છે તો આપણને જરૂર છે એ સ્ટ્રક્ચર મેળવવા માટે આપણે ડેટ ફંક્શનને મોટા ય એમ અને પછી ડી માં સ્ટ્રક્ચર કરીશું વચ્ચે હાયફન વાપરીને તો આ પ્રમાણે તેનું સ્ટ્રક્ચર થશે આ આની બરાબર થશે અને આ વર્તમાન તારીખ થઈ જશે ડેટનો ઉપયોગ કરીને અને આ માનીને કે તે આપણા તારીખના સ્ટ્રક્ચરમાં છે આપણે આને કોષ્ટકમાં અહીં દાખલ કરીશું અંતે જેન્ડર છે અને જો કે આ પુરુષ છે હું પુરુષ માટે એમ મૂકીશ આ કામ કરશે તે માની આપણે આ રન કરીશું પણ એ પહેલા અંતમાં એક mysql એરર સાથે ઓર ડાઈ લખીશું હમણાં માટે હું આ છોડી દઈશ પણ જો તમે ઈચ્છો તો આ ઉમેરી શકો છો આપણા પૃષ્ઠને રિફ્રેશ કરીએ તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે પાછલા ટ્યુટોરિયલથી છે આને કમેન્ટ કરીએ અને અવગણીએ આ ટ્યુટોરિયલના આ ભાગને સંપૂર્ણપણે અવગણશે તો હાલમાં કોડ પર પાછા જઈએ અને રિફ્રેશ કરીએ મેં આ બે વાર રીફ્રેશ કર્યું છે તેથી તે મુજબ બે રેકોર્ડો મુકાયા છે પણ બ્રાઉઝ પર પાછા જઈ નીચે સ્ક્રોલ કરી આપણે જોશું આમાંથી એક રદ કરીએ આપણે જોશું કે ડેટા જે મેં હમણાં સ્પષ્ટ કર્યા છે તે ડેટાબેઝમાં છે વાસ્તવમાં મેં શું કર્યું છે મેં વર્તમાન તારીખ તરીકે મારી જન્મ તારીખ મૂકી છે જે હું કરવા ઈચ્છતી ન હતી હું મારી જન્મ તારીખને વર્તમાન તારીખ તરીકે ઈચ્છતી નથી કારણ કે મારો જન્મ આજે નથી થયો ફર્સ્ટ નેમ ઠીક છે લાસ્ટ નેમ ઠીક છે જેન્ડર બરાબર છે આપણે જોશું કે આ સમયે મારી આઈડી 6 છે અને આગળ આપણે રેકોર્ડ દાખલ કરીશું તો આ 7 સુધી જશે અને પછી 8 ઉપર તમને આ ખબર હોવી જોઈએ આગળ હું તમને બતાવીશ કે મારી જન્મ તારીખને કેવી રીતે બદલવી કારણ કે મેં એક ભૂલ કરી છે તેથી સૌપ્રથમ હું આ બે લાઈનોને કમેન્ટ કરીશ જેથી આ ફરીથી રન ન કરવું પડે અને હું એક નવું વેરીએબલ બનાવીશ આપણે આને અપડેટ ડેટા તરીકે કમેન્ટ કરીશું આ વર્તમાન વેરીએબલ અપડેટ કહેવાશે અને તે MySQL ક્વેરી ફંક્શન બરાબર છે અને પેરામીટર અંદર જે આપણે બોલાવી રહ્યા છે તે MySQL ક્વેરી કોડ જ છે તો અહીં અપડેટ ટાઈપ કરીશું અને કોષ્ટકનું નામ લખીશું જે પીપલ છે પછી સેટ લખીશું અને એક ખાસ ફિલ્ડને પસંદ કરવાની જરૂર છે જે સુયોજિત કરવું છે આ DOB હોવું જોઈએ અને આ મારી વાસ્તવિક જન્મ તારીખ બરાબર છે જે છે 1989 વર્ષ જેમાં જન્મ થયો હતો અને મહિનો નવેમ્બર છે અને દિવસ 16મો છે જેમાં જન્મ લીધો આ કમાન્ડ રન કરી વાસ્તવમાં આપણે આ કોષ્ટકમાં દરેકની જન્મ તારીખને આમાં સુધારી રહ્યા છીએ કારણ કે આપણે એ સ્પષ્ટ નથી કર્યું કે આમાં સુધારાઓ ક્યાં જોઈએ છે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ આના પછી where id 6 લખીશું કારણ કે મારી યુનિક ID 6 છે અહીં એક નજર ફેરવીશું નહીં તો આ દરેકને સુધારિત કરશે યાદ રાખો મેં કહ્યું હતું કે ID યુનિક છે અપડેટ માય ID કેવું સારું રહેશે એના બદલે હું શું કરીશ where first name equals Alex આ એ દરેક રેકોર્ડોમાં સુધારણા કરશે જેનું first name Alex છે પણ and last name equal to Garrett પણ લખી શકીએ છીએ જો ડેટાબેઝમાં આપણી પાસે બે લોકો છે જેનું ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ સમાન છે તો આપણે પહેલાની જેમ એ જ જોખમ રન કરીશું જેથી શ્રેષ્ઠ રહેશે કે યુનિકનો ઉપયોગ કરીએ અને તે મુખ્ય શબ્દ યુનિક આઈડી છે જે મારી માટે 6 છે તો આ સમયે તમે જુઓ છો કે મારી જન્મ તારીખ 2009 પર સુયોજિત થઈ છે જે વર્તમાન તારીખ છે પણ આ પેજને રિફ્રેશ કરવાથી કંઈ પણ થયું નથી કારણ કે આપણે ફક્ત એક કમાન્ડ રન કરી રહ્યા છીએ બ્રાઉઝ ઉપર ક્લિક કરી નીચે સ્ક્રોલ કરીએ આપણે જોશું કે આ આપણે સ્પષ્ટ કર્યું છે તેમાં બદલાઈ ગયું છે અને બાકી તમામ બદલાયા વિનાનું છે જો તમને ડેટાબેઝમાં ડેટા સુધારિત કરવાની જરૂર હોય તો સ્પષ્ટ કરી શકો છો કે તમે શું ડેટા સુધારિત કરવા માંગો છો મેં DOB ઉપયોગમાં લીધી હતી અને આ જન્મ તારીખના સમાન હોય તે જરૂરી છે હું મારું લાસ્ટ નેમ સુધારિત કરી શકતી હતી તમારે આ પણ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે તમે ક્યાં સુધારિત કરવા માંગો છો હું આ રેકોર્ડ કહીશ જે અહીં લાંબી લાઈન છે આ રેકોર્ડ કહેવાય છે અને મેં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વેર આઈડી 6 ની બરાબર હતી અને તેણે મારા યુનિક રેકોર્ડને સુધારિત કર્યો છે તો તમે શીખ્યા કેવી રીતે વેલ્યુ દાખલ કરવી અને સુધારિત કરવી જે તમે ખોટું કરી દીધું છે જેમ મેં કર્યું હતું અથવા કેટલાક ડેટાને સુધારિત કરવું જે ઘણી વખત થાય છે જ્યારે તમે ડેટાબેઝ સાથે કામ કરો છો તો ડેટાબેઝમાંથી કેવી રીતે વાંચવું અને ડેટાને વપરાશકર્તાઓ સમક્ષ કેવી રીતે પ્રદર્શિત કરવું એ જાણવા માટે મારી સાથે આગામી ભાગમાં જોડાવો જોડાવા બદલ આભાર